qalbingizga jim ketaman men siz eng yorug' ko'z qo'yim mening sevgim sizda aks etaman men ko'ngilda ishq duoda qo'llar buncha sonim oydin bu yo'llar rang talashsa chamanda gullar bahor bilan bahs etaman men qaylargadir shoshganingizdan sog'inch bo'lar ko'nglimga malham bir lahzaga tark etsangiz ham asirga teng dard yutaman men biz bag'rimda hijron yo'li bizdan narida sog'inchingiz sahnalarida bir siz uchun raqs etaman men yog'dularga nahorday to'lib qalbingizda bahorday kulib tugunlarni yecholmay qolsam daryolarni kecholmay qolsam yoki qushday ucholmay qolsam qanotimsiz shaxtimsiz mening qo'lim dedim qo'llaringizni yo'lim dedim yo'llaringizni alishmasman hech taxtga sizni bebahoyim taxtimsiz mening siz borsiz qayg'ular yiroqday manzillar ham yo'llar havoqday ildiziga sodiq tuproqday umrlik ahdimsiz mening muhabbatsiz dunyo ayanchli oilamiz tog'i tayanchi siz bir umr mening suyanchim hayotimsiz baxtimsiz mening yog'dilarga nahorday to'lib qalbingizda bahorday kulib sayi olib qalbingizda bahorday kulib faqat sizning gulingiz sizning gulingiz bo'lib faqat sizga gul tutaman men asalimiz va qandlarimiz omon bo'ling qalbingizga jim ketaman men siz eng yorug' ko'zgo'yim mening sevgim sizda aks etaman men ko'ngilda ishq duoda qo'llar buncha solam oydin bu yo'llar rang talashsa chamanda gullar bahor bilan bahs etaman men